Hey, laat me je introduceren in onze unieke manier van werken. Een complex creatief proces toch flexibel kunnen beheren. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Alles begint met goede afspraken. Het opvolgen van onze planning is cruciaal, maar geen stress. Onze projectmanager doet dit voor jou. Wij werken agile. Dat betekent dat ons team zelfsturend is. We plannen telkens samen per blok van twee weken onze taken in. Door onze manier van werken zijn we extra flexibel. Zo kunnen we elkaar altijd helpen en mogelijke problemen opvangen onder alle omstandigheden. Het Epic-team komt elke dag samen. We bespreken heel kort onze dagplanning en overlopen de deadlines. Daarnaast hebben we ook een tweewekelijkse meeting waar we alle projecten, successen en problemen samen bespreken. Het voordeel? Elk teamlid is steeds op de hoogte en kan snel overschakelen naar een ander project. Zo kan het juiste talent worden ingezet waar en wanneer nodig. Hyperflexibel met communicatie als de sleutel. Interne reviews zitten ook in onze workflow. Op die manier hebben verschillende personen met uiteenlopende functies jouw video al bekeken. Zoals je hoort doen we er dus alles aan om jouw project tot een goed einde te brengen. We communiceren, analyseren en verbeteren onze processen constant. Teamwork makes the dream work. Overtuigd om met ons samen te werken? Let's do this together!